Vennék házat Körülött a fákat Gondoznám akkor, amikor nem látott Úgy néha kiülné A ház elé inni Hadd lássák az emberek azt, hogy a férfi is tud sírni Gondoznám a kertemet Vagy a kertedet Amúgy pár virág már meg óta nem láttak téged Bár gondolom én basztam el Túl sok víz ment rájuk Túl sokat néztem rád Túl keveset utánuk Remélem jól vagy most már Amúgy nem Remélem vagy szarul vagy És sokat sírsz nélkülem Remélem nélkülem Vennék egy kádat Ketten elférnénk Csináltam havokat, bújj be mellé Mielőtt felébrednék De te eltűnsz benne Kezdesz hiányozni Lassan fel kéne jönnöm Nem illik ki megfulladni Tudom, hogy nem vagyok jó De nézd, igyekszem egy évet leúztam a falak között Már nem marad bennem Isten Pedig gyakran emlegettük együtt Megszólalhatna végül is Álta megvenni nekem a házat Álta elhozna téged is Remélem jól vagy most már Amúgy nem Remélem vagy szarul vagy És sokat sírsz nélkülem Remélem jól vagy most már Amúgy nem Remélem, hogy szarul vagy És sokat sírsz nélkülem Remélem jól vagy most már Amúgy nem Remélem, hogy szarul vagy És sokat sírsz nélkülem Remélem sész nélkül ám Remélem, hogy szarul vagy és sokat sírsz nélkül ám